Hammaga salom, men Umid. Matematika asoslari nomer 19 da yana ko'rishib turibmiz. Ikkinchi darajali tenglamalarga mana keldik. Mavzumiz kvadrat tenglamalar ekan. Demak, bir noma'lumli kvadrat tenglamalar shakli bu ko'rinishda ekan. Ya'ni bitta noma'lum, ximiz noma'lum. Uni x topishimiz kerakki, что tenglik o'z o'rnini topsin. bu yerda aytyapti ekan a 0 bo'lmasligi kerak ekan ya'ni a 0 bo'lsa bu kvadrat tenglama bo'lmaydi 0 bilan a ni x kvadratni ko'paytirsang 0 bo'lib qoladi shuning uchun aytadi bu yerda a birinchi koeffitsiyentda lekin b ikkinchi koeffitsiyentda ekan koeffitsientlarni ham eslangdan chiqarmanglar testlarda koeffitsientlar ko'paytmasi anusi qo'shilishi ayrilishi shuni so'rashi mumkin bu oldida turganlar koeffitsient ekan s esa ozod xat bu oldida x bo'lmagan hech narsa bo'lmagan har xil son bo'lishi mumkin ekan demak kvadrat tenglamalarni yechishni usullari debdi men sizlarga endi buni to'rt besh ya'ni uchta ikkita uch to'rtta usuli bor ya'ni buni ko'paytuvchilarga ajratish diskriminant orqali yechishni men sizlarga faqat ko'rsataman bu darsda bu videoda demak bu ko'rinishdagi tenglamalar ko'paytuvchilarga ajratish shaklida yechish ya'ni x kvadratimiz nima bizardi x ko'paytirilgan x degani to'g'rimi ikkichi ikki ko'paytirilgan bir degani yoki minus ikki ko'paytirilgan minus bir degani plyus ikki ku bu plyus ikki degani ekan to'g'rimi demak bizlar buni bunga ko'paytirsak ya'ni buni ko'paytirsak sni berish kerak bizlarga agar buni chappa ko'paytirib chappa qilib ko'paytirsak ya'ni x xni birga ko'paytirsak nima bo'ladi bir x ya'ni xni o'zi qoladi keyin esa xni ikkiga ko'paytirsak ikki x bo'ladi buni bunga ko'paytirilganini qo'shsang agar senga uch xni bersa ya'ni bu yerdagi narsani bersa senga agar buni chappa qilib ko'paytirib qo'shsang sen to'g'ri yo'lda ketyapsan va tinglamani javobi qanday bo'ladi x deysan mana x to'g'ri yonidagini ikki qo'yasan ya'ni ikki nima plyusdan ikki g'alshida x nima plyus bir teng nima qoldi bizlarda nol bu shaklda ya'ni endi bu tenglamani tengligini x topishimiz qulayroq bo'ldi demak bu bu nimanidir nimaga ko'paytirsa nol bo'ladi demak xohlagan soningni nimagadir ko'paytirsang nol bo'ladi demak nolga ko'paytirsang ya'ni x plyus ikkini nolga tenglashtirib olishing kerak ekan bundan senga nima chiqadi x teng minus ikki chiqadi xuddi shunday endi bu bu, bu nusqamizni ham nolga tenglashtirib olishing kerak x plyus bir teng nol bundan bizlarga ximiz minus 1 chiqadi demak bizlarda bu ko'rinishda x 1 teng ekan minus 2, x 2 teng ekan e, minus 1 shakliga keldi xuddi normal tenglamalarda yechimga ega emas yoki cheksiz yechimga ega bitta yechimga ega ikkita yechimga ega degandek bu kvadrat tenglamalarda ham bor xuddi shunday endi bu misolda o'zing yechishga harakat qilib ko'r xuddi shu usul bilan agar ko'paytiruvchilarga ajratish mavzusini ko'rmagan bo'lsang e, boshqatdan bu darsga kirib ko'rishing mumkin ya'ni bu x ko'paytirilgan x degani x kvadrat degani to'rtchi ikki ko'paytirilgan ikki ham to'rt minus ikki ko'paytirilgan minus ikki ham to'rt yoki bo'lmasa to'rt ko'paytirilgan bir to'rt beradi bizlarga yoki minus to'rt ko'paytirilgan bir bizlarga to'rtni beradi lekin minus bir lekin bizlarga nima kerak minus 5 chiqarib olishimiz kerak что buni bunga buni bunga ko'paytirganimizda minus 5 chiqarib olishimiz kerak keyin qo'shsak bu yerdan hech qaysi to'g'ri kelmaydi bularda, faqat bular to'g'ri keladi chunki bizlarga minus 5 kerak bu ikkalasi yaqin turibdi endi bu yoqqa bunday ko'paytirib olamiz x ni minus ga ko'paytirsak minus x deb beradi bizlarga ni minus ga ko'paytirsang minus 4x deb beradi endi buni bir biriga qo'shganimizda minus besh xni berdimi bizlarga ha berdi yerda berdi bizlarga to'g'rimi demak bizlar to'g'ri yo'ldan ketyapmiz to'g'ri yo'ldan ketganimiz uchun to'g'ri qarama qarshisiga yozasan x minus to'rt to'g'rimi ko'paytirilgan x minus bir teng ekan nolga endi boya aytganimdek birinchi 0 nolga keyin ikkinchi 0 nolga tenglashtirib olasan x minus to'rt teng nol bo'lsa bundan ximiz x birimiz ya'ni teng ekan 4 ga. Xuddi shunday endi ikkinchisi x minus 1 teng ekan 0 ga bo'lganda x imiz 1 ga teng bo'ladi. x 2 imiz 1 ga teng bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda yechamiz. Ya'ni bizlarga misol beribdi. Endi ha yechamiz. Buni ham xuddi ko'paytuvchilarga ajratish usuli bilan yecha olamiz. Qanday? Ya'ni 2 2x kvadrat bizlarga nima ekan? 2x ko'paytirilgan x degani 2x kvadrat degani emasmi ha xuddi shunday bu yerdachi 1 ko'paytirilgan 1 deymiz bu yerda nimaga deganda bizlarga plusdan bir narsa kerak endi xuddi shunday buni bu yoqqa buni bu yoqqa ko'paytiramiz ni 1 ga ko'paytirsang 2x o'zi x ni 1 ga ko'paytirsang x o'zi demak buni bir biriga qo'shdik bizlarga 3x ni berdimi ha mana x ni berdi demak bizlar to'g'ri to'g'ri yo'lda ekanmiz xuddi shunday endi qavslarga ajratishimiz uchun 2x yozamiz to'g'risidagi plyus 1 xni o'zini yozamiz to'g'risidagi 1 endi har ikki tarafni ham ga tenglashtirib olishimiz kerak demak 2x buni ga tenglashtirsak 2x 1 teng 0 bo'ladi bundan 2x teng 1 bu yerga minus bo'lib o'tadi demak bundan javobimiz nima chiqadi x birimiz teng ekan minus bir taqsim ikki javob chiqadi to'g'rimi endi x buni buyoqni nolga tenglashtirsak x plus bir teng nol qilib ximiz minus x ikkimiz ya'ni minus birga teng bo'lar ekan ho'p endi bu misolni yechamiz endi bu misolni ichsak x ko'paytirilgan x degani bu esa 1 ko'paytirilgan 1 yo minus 1 ko'paytirilgan minus 1 lekin bizlar bu bunga o'xshagan misollar ko'paytuvchilarga ajratish usuli bilan yecholmaymiz chunki buni har ko'paytirsak ham qo'shsak to'rt x chiqara olmaymiz endi xuddi shu yerda bizlarga yordamga kelayotgan narsa diskriminant orqali yechish diskriminant orqali yechishda bu ko'rinishdagi misollarda bunday debdi bu d d degani delta ya'ni buni umar xayyom o'ylab topgan usul deymiz delta usuli diskriminant ya'ni b kvadrat minus 4 a ko'paytirilgan s buni qanday tushunamiz b kvadrat deyapti bizlarda bimiz qayer ikkita oldida ikkinchi xatda ikkita oldida turgan narsa demak misolni berga ko'chirib olib shunday yozsak ham bo'ladi menimcha x kvadrat plus 4 x plus 1 teng ekan 0 ga. bizlarda b kvadrat bimiz nima ekan b b oltidagi to'rt ya'ni 16 b kvadrat 4 kvadrati 16 doğru to'g'rimi minus debdi 4, 4 bu formulada bor a ko'paytirilgan s a ko'paytirilgan s bu x xni oltida nima bor bir bor bir ko'paytirilgan bir ya'ni bir buni yozmasak ham bula ya'ni demak bundan bizlarga javob nima keladi 12 ikki keladi endi xuddi shuni aytyapti bu yerda agar d deltamiz ya'ni bu yerda 12 chiqdi deltamiz dmiz 0 dan kichkina bo'lsa yechimi yo'q 12 0 dan kichkinami yo'q katta demak yechimi bor agar 0 ga teng bo'lsa bitta yechimi bo'ladi ekan agar 0 bo'lib qolganda edi deltamiz bitta yechimi bo'ladi agar deltamiz katta bo'lsa 0 dan ikkita yechimi bor ekan qanday qanday birinchi yechim minus b minus ilzosi delta taqsim 2a ya'ni b minus b'miz, deltamiz topdik bizlar bu. Endi bu ko'rinishda yechamiz. Minus b debdi. Bizlarda b'miz nima? 4. Minus 4 debdi. Minus deltamiz 12 bo'lgani uchun 12 taqsim 2 ko'paytirilgan a. a'miz 1 bo'lgani uchun yozmasak ham bular. Bu x birimizni topdik bizlar. x birimizni javobi shunday. yoki buni yanada soddalashtirmoqchi bo'lsalang, bu 12 nima edi ildizlar mavzusidan yaxshi bilsak kerak 4 ko'paytirilgan 3 edi bu 2 bo'lib chiqadi ya'ni minus 4 minus 2 ildiz osti 3 taqsim 2 bu shunday chiqadimi demak x 2 ni topishimiz uchun endi ikkinchisini qilamiz minus b ya'ni minus 4 yozdik plus endi xuddi shu plusni minusi e, minusni plyusini yozamiz 2 e, ildiz osti 3 taqsim 2 bu ko'rinishda ya'ni misollar ichida ekan demak tenglamani nechta ildizi bor debdi bu ham aslini olganda kvadrat tenglama yaxshilab qarasang chunki buni oldingi mavzularimizdan bilsang proporsiya qilamiz ya'ni buni bunga buni bunga ko'paytiramiz ichki xatlar tashqi xatlar islangan bo'lsa ya'ni x ko'paytirilgan x plyus olti bir ko'paytirilgan uch ya'ni minus uch to'g'rimi bundan nima chiqadi x x ga ko'paytirsak x kvadrat x ni oltiga ko'paytirsak plus 6x ha Ting minus 3 ekan bu endi bizlar x kvadrat plus 6x bo'lgandan keyin bu 3 ni bu tarafga o'tkazamiz 0 ga tenglashtirib olishimiz kerak kvadrat tenglamada eslangda bo'lsa minus 3 imiz plus 3 bo'lib bu tarafga o'tib teng 0 bo'ladi 0 ga tenglashtirganimiz bo'ladi endi tenglama ildizi nechtaligini topishimiz uchun bizlar mana yerda aytdik deltani delta delta 0 dan katta bo'lsa teng bo'lsa kichkina bo'lsa dedik endi bizlar deltamizni birinchi topib olaylik ya'ni formulani yoddan bilib olinglar menimcha qarab bilib olganlaring ma'qul mana yana ko'rsataman kitoblarda ham bor bu aslini olganda deltani formulasi ildizlar topish formulasi videoni to'xtatib yaxshilab bilib olinglar ya'ni minus b kvadrat ekan bimiz olti bo'lgani uchun b kvadrat 36 bo'ladi 36 olti minus to'rt ac edi bizlarda a bir bu yerda bo'lgani uchun simiz nima 3 minus ko'paytirilgan 3 teng endi 36 dan bu 12 ni bersa bizlarga 12 e, ni ayirsak 24 bo'lar. Demak 24 0 dan kattami? Ha, katta. Qaraymiz. 0 dan katta bo'lsa, agar ikkita yechimi bor deymiz. Endi xohlasalaring buni o'zlaring yechib tashlasalaring ham bo'ladi, chunki men ko'rsatdim bu misolda qanday yechish kerak ekanligini. Demak, 24 0 dan katta bo'lgani uchun ikkita yechim deb yozamiz. Demek bunu yapıp şimdi e, iç katlar, taş katlar kupeytiramız. Yani e, x kupeygen x plus 2 deyin 2 deyimiz x kvadrat. Bundan ne çıkayıp zirge? Bundan bununla kupeytiramız. Plus 2x. Bunu bir kibirden minus kibir utkisek. Ting 0. 0 ge tinglastro aldık. İndi delta'n topuşumuz gerek. b kvadrat 4 minus 4 a'sı. A'berde 1. C ise minus 2. Demek bizlerde belirden demek çıkardı. 4 minus 2'ye kubitirsen minus 8. Yani 4 minus minus 8 gibi yaptı bizlerde. Doğru mu? Bundan 12 çıka. 12 hem 0'den kette bu gün için. Bu hem 2 de içimde iyi diyemez. Ve videomuz hem uzun hayatı gitti. Eğer video hakkımızda abone olup like basışını unutmayınlar ki yenge mavzular geçe. Hayır.